ပဲစာရမယ်သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်ပြတုလဇန်12ရက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ24ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့ချမ်းမြသာစီရက်ကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဦးသိန်းဆောင်မိခင်ကြီးတော်ထွေးခေါ်တော်ထွေးတင်ဤ83နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမတ်တရအာရှိစု၍သမီးတော်သိမ့်သိမ့်မြင့် သောဖမေစီတိကေကုမ္မဏိမိသားစုကဆင်းကျင်မပြုလို့အပ်သည်ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘေအခဏ၌ဟောကြားအပ်သောရှင်သာရိပုတ္တရာဤအနုပရဓမ္မဝိပဿနာတရားဒေသနာတော် ဒီကနေ့အနုပဒသုတ်တံဆိုတာကိုဟောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအနုပဒသုတ်တံဆိုတာမြစ်မနိကေမှာပါရှိတဲ့သုတ်တံတစ်ခုပဲရသော်ပြကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့တဲ့သုတ်သို့တော်လေဒီအနုပဒဝိပဿနာဆိုတာ ရှုသင်ရှုလိုက်တဲ့ဝိပဿနာအာယုန်တရားတွေကိုအစဉ်တိုင်းပြည့်စုံအောင်သာဝကရိကျန်တဲ့ရှုသွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်သာရိပုတ္တရာတပါးပဲရှိတယ်လို့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒုနဲ့ညွန်ပြသလို့ တာမန်တုံးတဲ့ထောက်ပြသလိုတာမန်လောက်ပဲရှုသွားနိုင်တာဖြစ်တော့လေရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကတော့သန္တမဘတ်တွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းအသေးစိတ်ရှုသွားလို့အနုပဒဓမ္မဝိပဿနာလို့နာမည်ပေးထားတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ပေးတဲ့နာမည်ပါပဲဒီနာမည် သုံးနာမည်ကအနုပဒသုတ်တံရှင်သာရိပုတ္တရာရှုပွားတဲ့ဝိပဿနာရဲ့နာမည်ကအနုပဒဓမ္မဝိပဿနာအနုပဒဆိုတာအထက်ကရာလိုကတော့တမဘမှာပါတဲ့တရားတွေတမဘအစဉ်တိုင်း သဘာဝမှာပါတဲ့တရားတွေကို အစဉ်တိုင်းကုံစင်အောင်ရှုပွားသွားတဲ့ဝိပဿနာတရားလို့ဒီလိုတွေပဲဖွဲ့ဆိုတယ်အနုပဒကို အနုပฏิပါတိယအစဉ်အပြင်ရှုတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုရှုတဲ့ဝိပဿနာလို့အဲ့တော့ဒီဝိပဿနာတရားက ုရားတာဝကတွေထဲမှာရှင်သာရိပုတ္တရာတပါးသာလင်ရှုနိုင်တယ်ဝိပဿနာတရားကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှုနိုင်ဘူးအသေးစိတ်ရှုမှတ်တော်တာဖြစ်လို့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့လိုရှုမှတ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီတုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်းလေးကိုအရင်မှတ်သားကြရအောင် သောတိမြုပ်စေတွင်အကြောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားတရေသုံးတဲ့အခိုက်တန်ခပရိသတ်မှာဒီအနိဗ္ဗာန်တုတ်ကိုဟောတာဖြစ်မှာခေါ်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ပညာအကြီးချင်းကိုချီးမွမ်းလို့၍မြတ်စွာဘုရားဟောတာဖြစ်တယ် ဘာဖြစ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ပညာကိုအထူးတလီချီးမွမ်းရတော့ဆိုရင်လောကမှာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထင်ရှားတယ်ပညာရှင်ဆိုတာတိမ်မြုပ်နေတတ်တယ်ပညာရှင်ဆိုတာတကယ်တိမ်မြုပ်နေတာဥပမာပဲရှင်မောကလန်ဆိုရင်တကူကြီးတာလူတိုင်းကအထင်ကြီးတယ်ရှင်မောကလန်ဆို ထင်ရှားတယ်ရှင်မောကလန်တကိုးကြီးတဲ့နေရာမှာထင်ရှားတယ်တကိုးဆိုတာလူထင်ရှားအောင်လူထင်ကြည့်အောင်လည်းပြလို့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ရှင်နုရုဒ္ဓါတို့ဆိုရင်ဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့ပဲခြောက်ွယ်နေတဲ့နေရာတွေဝေးလံတဲ့နေရာတွေကိုလှမ်းကြည့်ပြီးပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စัจ java လာတထောင်ကိုတပြိုင်တည်းကြည့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် သူလည်းထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ဥပါလိဆိုလို့ရှိရင်ရှင်သံဃာရိရဲ့ဝိနည်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်သူအဖြစ်ထင်ရှားတယ်ရှင်မကသဝကလည်းပဲတော့ရမြေရန်ဆောက်တည်ပြီးတော့ပန္နကုသင်္ကန်းကိုသာဝတ်တယ်သူတွေ၁၃ပါးဆောင်းတယ်ဆိုထင်ရှားတယ် ရှန္ဒနာဆိုတာလေပိဋကသုံးပုံနှုံငုံဆောင်ပြီးတော့ဘောဟုတ္တရှိတဲ့နေရာမှာထင်ရှားတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူသိများတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာဟာအဆောပြပြီးရင်လေလေရရယံအကတဝကရဲဘောနံပါတ်1ဖြစ်တော်လဲပဲ ရှင်သာရိပုတ္တရာပညာကြီးတယ်ဆိုတာလို့စမ်းသပ်လို့ရအောင်နော်ပညာဆိုတာတကိုးလို့ပြလို့လည်းရတာမဟုတ်ခက်ခဲနေနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိတဲ့သူ့ရဲ့ပညာစွမ်းကိုသိဖို့တော်တော်ခဲရင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာနဲ့ဥပမာပေးထားတော့ဆိုပညာကို စားနဲ့ဥပမာပေးတာ ဒါသဘာဝအတော်ကြတယ်စားနဲ့ဥပမာပေးတယ်ဆိုတကိုးရှင်တွေကြတော့ကြောက်တောင်ကြီးနဲ့တော့မဟုတ်ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ဥပမာပေးတာကြောက်တောင်ကြီးလို့တောင်ကြီးလို့ပဲတကိုးရှင်တွေထင်ရှားစွမ်းကုပြရဲဆိုလူတွေကအကုန်သိကြထင်ရှားအဲပညာသမားကြတော့သူတို့ပြလို့ရတာမဟုတ်သူပညာဆိုတာလေလူတိုင်းကသိနိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူး အဲ့တော့ပညာကြတော့စားနဲ့ဥပမာတူတယ်လို့သူပြောတာဘယ်လိုတူတာတော့ဆိုစားဆိုတာအချိုတဲလည်းပါတာထက်ရတာအချင်းနဲ့လည်းစားပါရဟင်းချက်တိုင်းလည်းဟင်းနဲ့ဟင်းနဲ့မှစားပါရအချိုတဲစားမထက်ရင်လည်းပေါ့ပြက်ပြက်ဖြစ်တယ်အချင်းနဲ့စားမပါဘူးဆိုတယ်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်စားမပါလို့ရှင်စားလို့မကောင်း ပေါ်ပြက်တယ်ပေါ့နော်ပေါ်တော့တော့ဖြစ်နေသို့တော့ဆာထင်ရှားလာထင်ရှားတာသမင်းတို့ဟင်းတို့ပဲနာမည်ရတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေစားနေတဲ့ဟင်းဟာစားမပါရင် ပေါ်ပြက်ချီလူတွေစားနေတဲ့အစာအာဟာရဟာစားမပါဘူးဆိုဘယ်အဟာမှရတာရှိပါမဟုတ် စားရတာဖြစ်မြင်ရလားဆိုမြင်ရဘူးမမြင်ရဘူးသူကလေးနဲ့စေတယ်စားပါသေးတဲ့ကြောင့်အရသာပူလေးလာအဲ့တော့စားကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှ စားရဲ့တန်ဖိုးသိတာဒီတိုင်းစားခဲကြီးကိုကြိုက်စားရတယ်လို့ရှိမှမရှိတော့သူကတိတ်တိတ်ပုံပဲစားဆိုတာလူတွေစားတဲ့အာဟာရတွေမှာအလုံးတိတ်တိတ်ပုံပါဝင်နေတာ ဒီနေ့ခေတ်တော့စားတဲ့နဲ့နာမည်ပြက်လာသွေးတိုးတယ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ပြက်လာဒါပေမဲ့စားမပိုင်ပေါ့နေတာတော့သိချာတယ်အဲ့တော့ပညာရှိဆိုတာစားနဲ့လာသရတူတယ်ပေါ့ဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရှိမပါဘူးဆိုပေါ့တော့တော့အကုန်ဖြစ်ကုန်လေးနဲ့တဲ့အရာတာမရှိတော့ဘူးနည်းနည်းတဲ့အရာ ဒါကြောင့်မို့လို့သူပညာရှိပါတယ်ဆိုတာဖော်ပြောမှရတယ်ခုံပြုမှရတယ်ဒီတိုင်းနဲ့လူတွေကပညာရှိကိုသိနိုင်ကြတာမဟုတ်ဘူးပညာရှိမှပညာရှိကိုသိတာပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကမှာများတော့ပညာရှိရဲ့အကြောင်းကိုသိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားအခွင့်အရေးတစ်ခုကိုစောင့်တယ် ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုချီးမွမ်းညင်တဲ့ဒီနေ့ဖះတော်မှာအခွင့်အရေးတို့ချိန်ခါတို့စောင့်ကြည့်ရသေးတယ်ဘာကိုစောင့်လာတုံးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့စုဝေးမိတဲ့တန်ဃာတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအထင်ကြီးလေးစားတဲ့ကိုရော်ရေးကြီးပဲအဲ့ဒီမှာ ဩရှနနာတို့ရှမောကလန်တို့တော့မပြောနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုသိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်အဲ့ထိတ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သိပါတယ်သို့တော့ဂျန်နဲ့ပုထုဇဉ်ယဟန်နေပါလေရှင်သာရိပုတ္တရာကိုသိတာမဟုတ်သိပြီးတော့မသိဘူးဆိုတာအီချင်းကိုမသိတာပြောတာအီချင်းဘလောက်မြင့်နေဆိုတာမသိတာအဲ့ဒီနေ့မှာ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝန်းကျင်မှာရောက်ရှိပြီးစုဝေးကြတဲ့တန်ဃာတွေထဲမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုထင်ကြီးလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြီးပဲဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုမြတ်စွာဘုရားကလက်မလွတ်စေပဲနဲ့ဒီကနေ့အနုပရသုတ်တန်ကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ခုံကျေးဇူးကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောတာ။အဲ့တော့ဒီအခွင့်အရေးကိုစောင့်နေတာ ရှင်မောကလန်တို့ကတော့တကိုးရှင်နေဆိုထင်ရှားတယ်လေးစားအထင်ကြီးတယ်လူတွေကဟောရှင်သာရိပုတ္တရာကျတော့သိပြီးတော့သူ့ရေချင်းဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးပညာတော်တယ်ဆိုတာလောက်ပဲသိကြမယ်ပညာထက်မြက်တယ်ဆိုတာလောက်ပဲသိမယ်အဲ့တော့ပညာရှိအကုံဆိုတာထုတ်ပြီးတော့ပြောတဲ့လူရှိမှဘလောက်တတ်တယ်ဆိုတာသိရတာအဲ့လိုပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိရင်ဘလောက်တတ်တယ်ဆိုတာမသိဘူးသူက နော်အဲကြောင့်ဒီမှာရေးထားတာပညာဝတ္တောခုနာနသက်ကအကတိတာသာတိတုံပညာရှိရဲ့အည်ချင်းဆိုတာမပြောရင်သိဖို့ခက်တယ်စာဟာဘလောက်အစာအာဟာရတွေမှာစာမပါရင် ဘလို့ပေါ်ပြက်ပြက်ရှိတယ်စားပါမှာပိုကောင်းတယ်ဆိုတာဟာပြောပြမှသိနိုင်တယ်ပေါ့နော်မြုပ်မြုပ်နေတာသူဗမာစကားမှာတော့ပညာရှိဆိုတာစီကြီးလိုပဲတီးမှမြည်တယ်မတီးရင်မမြည်ဘူးမေးမှပြောတယ်ဆိုရယ်ဗမာစကားမှာလည်းအဲ့ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ပိဋကစာပေမှာတော့ပညာရှိကိုစားနဲ့ဥပမာပေးတာ ဒါပတ္တပတ္တဝါကြည်ကြည့်လိုက်ရင်တော့စားပါမတန်ဖို့မရှိဘူးဆို စားနဲ့နှိုင်းတာများရိုင်းတယ်လို့များထင်နေပြသို့တော့စားဟာသူမပါရနဲ့အရသာတွေပေါ်ပြက်သွားတယ်ထို့တူပဲဘယ်ကိစ္စမှာဖြစ်ဖြစ်ပညာရှိမပါရင်ပေါ်ပြက်သွားတယ်လေးနဲ့မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ခုံကို ဘလောက်ပညာတော်တယ်ဆိုတာယဟန်တန်ဃာတွေကိုသိစေချင်တယ်တခြားရက်တွေဘာလို့မဟောတော့ဆိုအခွင့်အရေးကိုကြည့်နေတယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုဒီရှင်သာရိပုတ္တရာအပေါ်မှာမကျင်တ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလူလူလောကလူဆိုတာဒီလိုပဲတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ပဲတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားတော်မတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လေ။ ဒါသူ့လုပ်ပဲလူဆိုတာမတည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရှိတယ်မတည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိသဘာကပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတယ်စိတ်သဘောထားရင်မတိုက်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာပညာတော်တဲ့ဘာတော်တာတော့မချိမညင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်တန်ခါတွေထဲမှာလေနော်ဘာတော်လိုတော့နဲ့ပြောကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဒါကတော့ လူရှိနေတယ်ဗျာလူထဲမှာဒီလိုပုံကိုရှိနေမှာပဲဒီကနေ့ခင်မှာလည်းရှိမှာပဲနောက်ခင်မှာလည်းရှိအောင်ဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်လည်းရှိတာလူတွေရှိနေတယ်ဗျာဒါတွေကရှိနေမှာတန်ဖိုးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လောကမှာရှိနေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအရှင်သာရိပုတ္တရာဂုံကိုချီးမွမ်းညင်တော်လဲ အဲ့ဒီနေ့မှာစုဝေးမိတဲ့သံဃာပရိသတ်ရဲ့ခြေနေကိုကြည့်တာကြည့်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုထင်ကြီးလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဆိုတော့အော်ဒီနေ့တော့ဆင်ပြေပြီရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ခုံကျေးဇူးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောမယ်သံဃာတွေအလုံးသိအောင်ဝိသဘာကပုဂ္ဂလနာတန္တိကေဝဏံကထေတုံနဝတတိတဲ့ဒါမှတ်သားထားစရာလေးတစ်ခုဆိုပိန်လေးတစ်ခုပြောတာ ဝိတဘာခပုဂ္ဂလာဆိုစိတ်တော်ရခြင်းမတိုက်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ထမအားတဲ့ခုံကျေးဇူးကိုမချီးမွမ်းပါနဲ့လူတယောက်ရဲ့ခုံကျေးဇူးကိုမချီးမွမ်းနဲ့ချီးမွမ်းခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကျန်တဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဘာကဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့စိတ်ထားကောင်းပြီးတော့ လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်အကယ်၍ပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပြောပြောဝနေကတိယမဏိအောနမေဝကထင်းတည်ခြေစုစကားချီးမွမ်းစကားပြောလိုက်ရင်တော့သူတို့ကဖြတ်ပစ်တယ်နော်ချီးမွမ်းစကားပြောရင်သူတို့ကကဲ့ရဲ့ဖို့ပဲအဲ့လိုလာတာလောကကြီးကလေ ချီးမွမ်းလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးမကြိုက်ဘူးလူတွေကကဲမကြိုက်ဘူးသာပြောတာချီးမွမ်းရင်လည်းတိတ်မကြိုက်ဘူးသူလူတယောက်ချီးမွမ်းကြည့်ပါလားလူကြားတယ်မှာဟာဒီလူကဘလို့တော်တာစိတ်ကောင်းဘလို့ရှိတာပါကြတယ်ပြောနေလို့ရှိရင်ဟိုနားထောင်တဲ့လူတွေကနေမင်းမသိပါဘူးကွာဒါပေမဲ့ဆိုပြီးတော့လာသေးတာနောက်ကကဲ့ရဲ့ဖို့လာတာလေမင်းမသိပါဘူးကလည်းပြောတယ် ဒါပေမဲ့လို့လည်းပြောတယ်သူကတော့အဲတော်တော့တော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟောအပြစ်ပြောတော့ပဲသူကဟောင်းအဲပါပေါ့ဟောင်းအဲပါလို့ဆိုလိုက်ရင်ဒါအပြစ်ပြောပြီးသားမှတ်ပြီးတော့ချီးမွမ်းရမယ့်စကားကိုပယ်ချလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါနော်ဒါပေမဲ့လူကြောင့်မသိပါဘူးလို့ဘာလို့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ် အဲ့လိုစကားထုတ်လိုက်တယ်ဆိုကြရပွဲပြက်ပြက်သွားရုပ်ပြက်သွားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတောင်းမှာပဲအချိန်ဒီကောင်းကိုစောင့်တယ်ဒီတုတ်တန်ကိုဟောရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ခုံကိုချီးမွမ်းညံ့လို့အချိန်ဒီကိုစောင့်တယ်ဝဏိကတိယမဏိအဝဏမေဝကထင်ဒီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာချီးမွမ်းစကားပြောနေလို့ရှိရင်ကဲ့ရဲ့စကားထိုးလာတတ်တယ် တို့မို့ကပြက်ကရဲ့လောက်တတ်တယ်ကပြက်ကရဲ့ဆိုကပြက်ရပြက်ဆိုနော်အဲ့လိုမျိုးလောက်တတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဟာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ခုံကိုအထူးချီးမွမ်းခြင်းလို့ထုတ်ဖို့ပြောခြင်းလို့ဒီတုတ်တန်ကိုဟောတာပါလို့သူရှင်းတာ အဲ့လိုပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီသူကတဆိုခုံတော်မှာမှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလည်းရှိတယ်အများကြိုက်တဲ့စကားမျိုးမှန်တယ်အကျိုးရှိတယ်အများကတော့မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့စကားမျိုးမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အဲ့ဒီပြောတဲ့စကားမျိုးတောင်မှပဲ ပြောတဲ့အချိန်ရောက်မှသာပြောတာနော်ပြောတဲ့အချိန်နေပေးမှပြောတာချိန်နေပေးပြီဆိုရင်တော့ပြောတယ်ချိန်ကြလာပြီဆိုရင်ပြောတယ်အချိန်မကြရင်မပြောအခုလေဒီသုတ်တန်ဟောဖို့မြတ်စွာဘုရားအချိန်ခါလေးကိုမျောလင့်ပြီးတော့နေတယ်ဒီအချိန်မှာအသင့်တော်ဆုံးပဲဆိုပြီးတော့ဒီနိဝရသုတ်တန်ဟောတာအဓိကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အကုန်ကိုချီးမွမ်းခြင်းလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာ ယဟန္တာဖြစ်လာတာသူလိုကိုလိုယဟန္တာဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဝိပဿနာဘလောက်အသေးစိတ်တယ်ဆိုတာသူ့ဝိပဿနာရှုပုံကဘလောက်အသေးစိတ်တယ်ဆိုတာရှမောကလန်ဝိပဿနာနဲ့မတူဘူးသူ့ရဲ့တဆင့်နိုင်တဲ့ရှမောကလန်ရဲ့ဝိပဿနာနဲ့မတူဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဝိပဿနာရှုမှုကအလွန်မြင့်မာတယ်အဲ့ဒါကိုထုတ်ဖော်ခြင်းလို့ရသော်ဗျာတို့ဆိုရင် သူလိုကိုလိုပဲ သူလည်းယဟန္တာကိုလည်းယဟန္တာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင့်မတော့ပညာရည်ချင်းဆိုတာလောကိပညာမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲသူလည်းပွဲတူရထားတယ်ဟိုဟိုတယောက်ကလည်းပွဲတူရထားတယ်ပွဲတူရထားရင်တူတူပဲလို့ဒီလိုထင်ကြသို့တော့ တကယ်အကြီးချင်းချင်းကြတော့ကွဲပြားခြားနာကြတယ်အဲ့ဒီကွဲပြားခြားနာတာကိုထည့်မစင်စားဘူးသူမသိမစင်စားဘူးအဲ့ဒါလူရည်ချင်းနဲ့ဆိုင်တယ်နော်ရည်ချင်းဆိုတာကွဲပြားခြားနာမှုရှိတယ်ပွဲချင်းတော့တူတယ်အရည်ချင်းချင်းကြတော့ကွဲပြားခြားနာမှုရှိတယ်အခုရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်လည်းယဟန္တာပဲရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းယဟန္တာပဲ ဒါပေမဲ့လို့ဝိပဿနာရှုပွားပြီးယန္နာဖြစ်လာတဲ့ပုံပန်းတဏ္ဍာချင်းကြတော့ကြပြချနာတယ်ဒါကိုကြံတဲ့ယန္နေအသိချင်းမှသိမယ်အဲ့ဒါကိုဟောခြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားကစကားဆလိုက်ကြတဲ့ဘယ်အဆဟောတော့ယဟန်တော်တွေကိုတရားဟောတော့မယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တို့ဆိုတဲ့ ဒီစကားကိုအရင်ခေါ်လိုက်တယ်ဒါကတော့ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရောက်လာပြီဆိုရင်အလုံးကတိတ်ဆိတ်ပြီးဘာများပြောမလဲနားထောင်နေကြတယ်တချို့ကနားထောင်နေတယ်တချို့ကလည်းထိုင်းနေရင်ကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းနေတယ်တချို့ကလည်းဇံဝင်စားနေတယ်အဲ့တော့ကောက်ခံငင်ကစကားစမရှိဘဲနဲ့ထပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ရဟန်းတွေကဘာပြောလိုက်တာပါလေဆိုပြီးတော့လွတ်တော်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ တရားဟောတော့မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားယဟန်တွေကိုအရင်ခေါ်လိုက်တာဘေကောယဟန်တို့ဆိုတဲ့စကားကိုအရင်မိတ်လိုက်တာအဲ့ကျတော့ယဟန်တွေကအရှင်ဘုရားဆိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့အစင်သင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဘာကြောင့်တရားမဟောတမ်းပြီးတော့မဟောပဲနဲ့ယဟန်တို့ခုခေတ်လေမိန်ကုန်းပြောတဲ့လူတွေကပြောပါတယ်ရဲဘော်တို့ ပြည်သူများခင်များတို့ဆိုတာအဲ့ဒါခေါ်လိုက်တာပဲနော်မြတ်စွာဘုရားလည်းယန္တို့ဆိုတာအဲ့ဒါတတိပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲသူပြောတော့မယ်ဆိုတတိပေးလိုက်တာအမလို့အထက်ကရာတွေမှာရှင်းပြတယ်ဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတရားမဟောခင်ယန္နေကိုခေါ်လိုက်ရတယ်လဲဆိုတာတတိစနနထံတတိပြန်ဝင်လာဖို့အတွက်ခေါ်ပြရတယ် ငိုက်ချင်လဲငိုက်နေတဲ့ကိုရောလည်းရှိမှာပေါ့နော်တခြားစိတ်တွေးနေတဲ့ကိုရောလည်းရှိမှာတရားနှလုံးသွင်းနေတဲ့ကိုရောလည်းရှိမှာအဲ့တော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးဟာစပြီးတံပြူလိုက်တဲ့အခါကျတော့အာယုဆိုင်လာကြတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှဘဂဝါဣတရောစမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်ကိုဟောပါတယ်ဆိုပြီးတော့စလာတာဒါ introduction အနေနဲ့ထည့်လို့လာတယ်နော် အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘာဆလိုက်တော့ဆိုပန္တိတောဘိက္ခုရေသာရိပုတ္တောယန္တုသာရိပုတ္တရာဟာတကယ်ပန္တိတပညာရှင်ကြီးပဲဒီစကားစာပန္တိတဆိုပညာရှိပန္တိတဒီစကားလုံးကတော့ပမာတွေနဲ့ရင်းနှီးပါတယ် မင်္ဂလာတုတ်ထဲမှာပါတယ်အသေဝနာစပါဠနာပဏိတာနိစသေဝနာဆိုဒီပဏိတာတော့တမန်ရေးချင်းမဟုတ်ပဏိတာဆိုဒီနေရာဒီစကလုံးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတခြားသိအောင်ပန္တိတာကိုပန္ဒဣတလို့ပုတ်ခွဲပြီးပန္ဒဆိုတာပညာအရာခသိမ်းပေါ်မှာစူးရောက်မှုထွန်းပေါက်သိနိုင်မှုအရာခသိမ်းပေါ်မှာစူးရောက် ပေါက်ရောက်ပြီးတော့သိတယ်အတိပန္ဒလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပန္ဒဆိုတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှုပဏိတပညာရှိဗမာလိုတော့ပဏိတပညာရှိလို့ပဲသုံးလိုက်တာနော်ပဏိတောဘိက္ခဝေတာရိပုတ္တောဒီစကလုံးလေးကစာရဟန်းတို့တာရိပုတ္တရာဟာတကယ်ပဏိတအစ်စ်ပဲ အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပညာရှိတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတာမန်ပညာနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ပညာကိုဒီ6မျိုးခွဲပြီးတော့တခါတည်းမဲရှိလိုက်တယ်ပန္တိတတကယ်ပန္တိတပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ပြောပြီးတဲ့အခါမှာပညာ6မျိုးနဲ့ခွဲပြီးတော့ဇက်တိုက်ပြောလိုက်မဟာပညောဘိက္ခွေတာရိပုတ္တော ယဟန်တို့သာရိပုတ္တရာဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။မဟာပညာမဟာပညာဆိုတာသူရထားတဲ့အရေးချင်းတွေကအသေးဖွဲမဟုတ်ဘူးအကြီးကြီးပဲရထားတာ။မဟာဆိုတာကြီးမားတဲ့အရာနော်။ကြီးမားတယ်မြင့်မြတ်တယ်ကြီးမားတယ်ဆိုတာတန်ဖိုးကြီးတယ်နော်အရေးချင်းမြင့်မားတယ် အဲ့ဒါတွေကိုသိတဲ့ပညာသူ့မှာရှိတယ်ပုထုပညောဘိက္ခွေတာရိပုတ္တောယန်းတို့တာရိပုတ္တရာဟာအမျိုးစုံကိုသိတဲ့ပညာရှိတယ်ပုထုဆိုတာမျိုးပေါင်းကိုစုံးနေအောင်သိတဲ့ပညာတချို့ကတမျိုးပဲသိတာလေသူကမျိုးတွေကိုစုံးနေအောင်သိတယ် လို့ဆိုလို့ဟာတပညောဘိခွေသာရိပုတ္တောယန္တုသာရိပုတ္တရာဟာတကယ်ကိုရှင်နဲ့လန်းဆန်းတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ရှင်နဲ့ပညာလန်းဆန်းတဲ့ပညာဆိုတာပညာဟာ လန်းဆန်းနေတဲ့ပညာမျိုးနော်နှစ်သက်မြတ်နိုးပွဲစိတ်အားတက်နေတဲ့ပညာမျိုးစွမ်းဆောင်မှုကိုအပြည့်ဝပေးတဲ့ပညာမျိုးလန်းဆန်းနေတဲ့ပညာမျိုးနှစ်သက်ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ပညာမျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဟာတပညာတဲ့တော့じゃဟာတဆိုလို့ရည်ကြတွေပြောတယ်လို့လည်းအောင်းမေ့မနေနဲ့ဘာတွေကဟာတဆိုရည်ကြဟာတဆိုတာ ရှင်လန်းတက်ကြွစေတယ်သူပညာ6ကကကြီးမဟုတ်ဘူးရှင်လန်းတက်ကြွနေတက်ကြွနေ active ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပညာရဲ့စွမ်းစွမ်းဆောင်မှုက active ဖြစ်နေထုံထုံထိုင်းတိုင်းပညာမဟုတ်ဘူး active ဖြစ်တဲ့ပညာမျိုးရှင်လန်းတက်ကြွနေတဲ့ပညာမျိုးနောက်တစ်ခုကသဝနပညောပိခွေတာရိပုတ္တော ယဟန်တို့သာရိပုတ္တရာဟာလျင်မြန်သွက်လက်တဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။သဝနာဆိုတာအဟုန်ရှိတယ်အရှိန်ရှိတယ်လျင်မြန်တယ်သွက်လက်တယ်။ဟောအတိဘယ်ကအရှိန်အဟုန်ရှိတဲ့ပညာလျင်မြန်တဲ့ပညာသွက်လက်တဲ့ပညာသဝနာပညာ။နောက်တိခပညောဘိက္ခွေသာရိပုတ္တော ယဟန်တို့သာရိပုတ္တရာဟာထက်မြက်တဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပညာမှာလည်းပဲဒါများလို့ပေါ့ခုတ်တော့ခုတ်တာပဲတိတ်မထက်တဲ့ဒါဆိုရင် အားဆိုင်ရခဏခဏခုတ်အောင်ထက်တဲ့ဒါကြတယ်တိကနဲ့ခဏလေးတစ်ခါပဲအဲ့လိုပဲတိတ်ခထက်မြက်တယ်ဒီပညာ ထက်မြက်တဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့နိဗ္ဗေရိကပညောဘိက္ခွေတာရိပုတ္တောယဟန်တို့တာရိပုတ္တရာဟာထွန်းဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတချို့ပညာကမထွန်းဖောက်နိုင်အခက်ခဲတွေကြုံလို့ရှိရင်ပညာတုံးသွားတာရှေ့မသွားနိုင်တော့ဥပမာမယ် စူးသွားတယ်ညံ့နဲ့စူးသွားဆိုရင်ကြောက်တုံးနဲ့တွေ့ရင်လိမ့်ခံမရတော့ရှေ့သွားလို့မရတော့အဲခက်ခဲနဲ့ကြုံလို့ရှိရင် ရှေ့မတက်နိုင်တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ပညာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘာကြီးတွေ့တွေ့ဖောက်သွားနိုင်တဲ့ပညာထွန်းဖောက်သွားနိုင်တဲ့ပညာရှိတယ်ထွန်းဖောက်ဝေရောက်နိုင်တဲ့ပညာရှိတယ် အဲ့ဒီပညာမရှိရင်ခက်ခဲနဲ့တွေ့ရင်ခေါင်းကုန်နေရတာပဲရှေ့ရှေ့သွားလို့မရတော့ဘာမှကိုမသိတော့အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအခုလူမြတ်စွာဘုရားကစကလုံးခုနှစ်မျိုးနဲ့ခုနှစ်ချက်နဲ့ပဏိတောဘိက္ခုေသာရိပုတ္တောမဟာပညောဘိက္ခုေသာရိပုတ္တောပုထုပညောဘိက္ခုေသာရိပုတ္တော ဟာသပညောဘိခွေ သာရိပုတ္တောသဝနပညောဘိခွေ သာရိပုတ္တောတိခပညောဘိခွေ သာရိပုတ္တောနေဝေရိကပညောဘိခွေသာရိပုတ္တောရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ခုံကြီးချင်းတွေကိုတန်ခါပြိတ္တလဲမှာခုံတင်ပြီးတော့ချီးမွမ်းပြောကြတာဖြစ်တယ်ဒီသုတ်တန်ရဲ့ဏီကုံးမှာလည်းပဲခုံတင်ပြောတာတွေရှိသေးတယ် ဒါအရေးကြီးတဲ့ပညာရက်တွေကိုရသော်ပြရှေ့ပိုင်းမှာပြောအဲ့တော့ဒီပညာရက်တွေရဲ့အတိတ်နဲ့ကိုအကျမ်းအဖြစ်အပေါ်ရအဖြစ်ပြောပြီးသွားပြီတကယ်ပဏိတပဲဆိုတာဒါဖြင့်ကောင်းပြီဒီပဏိတလို့ဘာကြောင့်ခေါ်ရလဲဆိုတာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ချီးမွမ်းမွေကောင်းတဲ့ပညာရက်9မျိုး ဒါရင်ရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ပညာတွေက60နဲ့9ပါးရှိတယ်ဒီပရိသမိရမဲ့ပါဠိတော်မှာအဲ့ဒီပညာရတွေကိုအကုန်လုံးထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားဟောသလောက်လေးပဲဒီမှာပြောအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂုံပြုချီးကျူးတဲ့စကား9ပုဒ်မြတ်စွာဘုရားနံပါတ်1ချိမနာပန္တိတတဲ့ တော့ပဏိတဆိုတာဘယ်လိုပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံမှာပဏိတဆိုတာဖြစ်တယ်ခုကနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေဦးခန္ဓာဝါစကပဏိတမဟာကဏဝါစကပဏိတအကမဟာကဏဝါစကပဏိတအကမဟာပဏိတဆိုပြီးတော့ဒီပွဲတွေပေးနေနော်ပရိယတ်ဒီရည်ချင်းကိုကြည့်ပြီးဒီပွဲတွေပေးတယ်ဟုတ်ရသော်ပြားကတော့ ရှေ့ကဘာမှမပါပဲတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပဏိတာနော်အကမဟာပဏိတာဆိုဘုန်းကြီးတွေကိုပေးတာအင်္ဂလိပ်တွေလက်ထက်ကစပေးတာမြန်မာပြည်ကိုလိုနီဘဝကတည်းကစပေးတာဘုရင်တွေလက်ထက်ကပေးတာတော့ရာဇခုရုမင်းဆရာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေးတာဩရာဇာရိရာဇာဂုရုဆိုရာဇာဂုရုဆိုပွဲပေးတာ ခဏိခေတ်တော့အဲ့ဒီဘွဲအစားမဟာရထဂုရုဆိုပြီးတော့ပေးတယ်အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကတော့ရာဇဂုရုအစားပါပေးတော့ဆိုအဲ့ကမဟာပန္ဒိတဆိုဘွဲပေးတယ်အဲ့ကစားအမျက်ဆုံးသောမဟာကြီးမားသောမြင့်မြတ်သောပန္ဒိတပညာရှိဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ပေါ့ ပညာရှိသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပွဲပေးတယ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမြတ်စွာဘုရားပဏိတောဘိက္ခွေသာရိပုတ္တောဆိုသိထိသိပြီးတော့ထိရောက်တဲ့စကားလုံးလေးတစ်ခုသုံးလိုက်အဲ့တော့ပဏိတလို့ခေါ်ဖို့ရအချက်၄ချက်ရှိတယ်ဘာလို့ဆိုလို့ရှင်ဓာတုကုသလတာတဘာဝ ဓာတ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြွန့်ကျင်လိမ္မာမှုအသေးစိတ်သိမှုဒါတရားတော်နဲ့ပတ်သက်တာတွေပြောတာเนาะဓာတုကုသလဓာတုဆိုတာအလုံး18ပါးဆိုတော့ကြာဦးနေကြပါပဲเนาะ18ပါးဆိုတာထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးတထိုင်နဲ့သိအောင်ပြောလိုက်မယ်18ပါးဆိုတော့1နှစ်3နှစ်ကြီးနေကြားနေမစွန်း ကိုယ်မှာရှိတာလေးနဲ့တွဲမှတ်လိုက်မျက်စိနာနာလျာကာယမနာဒါတော့လူတိုင်းမှတ်မိနေမယ်နော်မျက်စိရဲ့နားရဲ့နှာခေါင်းရဲ့လျှာရဲ့ကာယရဲ့စိတ်ရဲ့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ဟာ6ခုအဲ့ဒီ6ခုမှာထင်းလာတဲ့အာယုံ6ပါးကအစဉ်အတန်အနံအယတာအထီအတွေ့ကြံတွေးတာအာယုံ ဒါရ6ပါးအယုံ6ပါးပေါင်းလိုက်ရင်7ဖြစ်သွားအဲ့ဒီဒါရနဲ့အာယုံဆုံပြီးတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်က6မျိုးစက္ခုမှာမိပြီးတော့ဖြစ်လာလို့ရှင်စက္ခုဝိညာဉ်နော်သောတာမှာမိဖြစ်သောတာဝိညာဉ်နောက်ကဝိညာဏလေးထည့်ပြီးစက္ခုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ခန္ဓာဝိညာဉ်စီဝဝိညာဉ်ကာဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်မနောမနောဓာတုမနောဝိညာဏဓာတုဆိုအဲ့ဒီမှာတော့နှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တယ် မနှောနဲ့မနှောဝိညာဏလို့နှစ်ခုခွဲလိုက်6318ဖြစ်သွားနော်ချင်းချင်းမှတ်ချင်တယ်ဒွါရ6ပါးအာယုံ6ပါးပေါ်လာတဲ့စိတ်6မျိုးအဲ့ဒါကိုဓာတ်18ပါးလို့ခေါ်တာဒါတွေကလူတွေနဲ့နှီးပြီးတော့လူတိုင်းကသိလားလို့ဆိုမသိဘူး တရားမှန်းတော့မသိဘူးကိုယ်မှဒါတွေရှိနေတယ်ဆိုတာသဘာဝတရားတွေပေါ်မှာလူတွေကတခြားတွေကြတော့သိကြပါတယ်တခြားပညာတွေကြတော့သိလိုက်ကြတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနေထားတွေကိုမသိကြဘူးဟိုဆရာတော်ကြီးပြောတတ်တာတတိယဆရာတော်ကြီးကဘယင်းလက်ထက်ကရှေကနာမှာဆရာတော်ကြီးကသူရစီလဲနေ ဘုရင်ရဲ့အမတ်ကြီးတယောက်ကလာပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားဒီရေကန်ကအနဲ့ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲရှေးကတော့ပေမေးမှမဟုတ်ပါဘူးဘယ်နဲ့တောင်ရှိသလဲမေးတာတောင်တယ်ပြောမှာပေါ့ဘယ်နဲ့တောင်ရှိတုံးဆိုတာဆရာတော်ကြီးဟဲ့ငါဘာသိမလဲဘယ်သိမလဲလို့ပြောလိုက်တယ်ဘယ်နဲ့တောင်ရှိတယ်ငါပဲသိမလဲဆိုတာအရှင်ဘုရားနီးလို့သိများသိမလားဆိုတာ အဲနေ့တိုင်းသိရမယ်ဆိုနင်းနှကမ်းမွေးဘယ်နှပင်ရှိတော့ပြန်မေးလိုက်တယ်ဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒီအမတ်ကြီးကနှကမ်းမွေးနဲ့နေ့တိုင်းသိရမယ်ဆိုရင်မင်းနှကမ်းမွေးဘယ်နှပင်ရှိတော့အသိတယ်ဆိုတာတကယ်ကိုသတိပြုမှသိတာလေနေ့တိုင်းသိရမယ်ဆိုသူနှကမ်းမွေးသူနဲ့အနီးဆုံးပဲလေရှေးကံဘယ်နှတောင်ရှိတာမသိတောင်နှကမ်းမွေးတော့ဘယ်နှပင်ရှိတော့သိရလားဆိုတော့မသိဘူးအဲ့မျိုးလို့ပေါ့ ဒီသဘာဝတရားတွေဟာကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်နေပေမဲ့လို့လူတွေကအပြင်အကြောင်းအရာတွေသာသိပြီးကိုယ်တဏ္ဍမှာဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသိမှမသိတော့မသိဘူးနေတိုင်းမသိဘူးဆိုတာမှန်တယ်အဲ့တော့ဓာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်ချင်ချင်သိတာကုသလဆိုတာ skillness အင်္ဂလိပ်လိုပြန်လို့ရှင်လိမ္မာကျွမ်းကျင်မှု skillness အာရဏကုသလား အာရဏ7ပါး၌လိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိမှုအဲ့ဒါအာရဏ7ပါးဆိုတာခုနဝိညာဉ်6ပါးဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်7ပါးဖြစ်သွားတယ်နော်အာရဏ6ပါးလည်းပဲလွယ်လေးပဲမှတ်ရုံပဲပစ္စည်းတဏလေးဟာကာယမနအစင်သာနာယတာအထီတွေ့ကြံတွေ့အာယုဓမ္မအ7ပါးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအသေးစိတ်ပြပြဝဝသိတယ်တဲ့ နောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကုသလတာအကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိတယ်။ဩပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဆိုတာစကလုံး12မျိုးနဲ့ရှင်းပြထားတဲ့တရားအဝိဇ္ဇသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယောသလရဏဖတ်တဝေဒနာတဏှာဥပါဒံဘဝစာတိစရမရဏဆို အဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ချင်းချင်းဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြွန့်ကျင်နိုင်ပါလားနောက်တစ်ခုကဌာနဌာနကုသလတာဌာနဆိုတာစစ်မှန်တဲ့အကြောင်းအဌာနဆိုတာအကြောင်းမဟုတ်တာဒါကဒါရဲ့အကြောင်းဒါကအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုခွဲခြားသိတဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာ အဲ့ဒီလေးဌာနအဲ့ဒီလေးဌာနမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှိလို့ရှင်ပဏိတလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဓာတ်နဲ့လိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုအာရဏနဲ့လိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့လိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုအကြောင်းဟုတ်သည်မဟုတ်သည်ဌာနဌာန၌လိမ္မာကျွမ်းကျင်မှု အဲ့ဒီ၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဏိတလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်စွမ်းကိုရှင်းပြတာနော်ပြီးတဲ့အခါမှာမဟာပညောပိခွေသာရိပုတ္တောဘာဖြစ်လို့မဟာပညာလို့ချီးမွမ်းတယ်လဲ တကယ်ကိုအဆင့်မြင့်တဲ့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့အရာတွေကိုရအောင်ယူနိုင်တဲ့ပညာရှိလို့မဟာပညာလို့ခေါ်တာထိတ်တန်းဆိုတာလေမြင့်မြတ်တဲ့ထိတ်တန်းသီလဆိုလဲမြင့်မြတ်တဲ့သီလတမာရီဆိုတာလဲအမြင့်ဆုံးတမာရီပညာဆိုလဲအမြင့်ဆုံးပညာရှင်သာရိပုတ္တရာရထားတဲ့အရေးချင်းတွေဟာအလုံးအမြင့်ဆုံးနေကြီးပဲ နောက်ဆုံးမှာစစ်မှန်တဲ့ပရမတ္ထတရားထဲမှာအမြင့်ဆုံးကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပရမတ္ထတရားထီအောင်ရှားယူပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်တဲ့ပညာရှိလူမဟာပညောမဟာဆိုတာမြင့်မြတ်တယ်မြင့်မြတ်တယ်ထိတ်ထန်းကြတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုရအောင်ယူနိုင်တဲ့အသိပညာလို့ဆိုလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရထားတဲ့အရေးချင်းတွေဟာ သူများရေးချင်းနေတယ်မတူဘူးထိတ်တန်းနေကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မဟာပညောလို့မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းနောက်တစ်ခုကပုထုပညောဘိက္ခွေ သာရိပုတ္တောအရိပုတ္တရာဟာအမျိုးမျိုးသောတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဉာဏ်ဖြစ်တာတစ်မျိုးတည်းမှဖြစ်တာမဟုတ် အမျိုးစုံနေအောင်ညာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကတမ္မာဒိဋ္ဌိရှင်းပြတော့ကတောင်ပါပဲတမ္မာဒိဋ္ဌိတမျိုးတည်းရှင်းပြတာမဟုတ်16မျိုးတောင်ရှင်းပြတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံကို16မျိုးရှင်းပြဒီတည်းလည်းပိုရှင်းနိုင်အောင်ပါပဲရှင်းလိုက်ဖို့အဲ့လိုဉာဏ်ဉာဏ်သွေးကအများကြီးရှင်းပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပုဂ္ဂိုလ်တူပဲဒါဟိုပုထု နာနာခန္တေတုဉာဏပိုးတတိတိပုထုပညာအမျိုးမျိုးသောသိเสียအချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိညာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုထုပညာတနည်းအားဖြင့်ပြောမစို့ကျယ်ပြန့်တဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ပုထုကြီးမားတဲ့ကျယ်ပြန့်တဲ့အရာရာကိုသိနိုင်တဲ့ပညာသူဆိုလို့တယ်ဒါလည်းတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တာတွေနဲ့ရှင်းညွှန်းပြီးတော့ပြောတာနောက် ဟာတပညောဘိခွေသာရိပုတ္တောဟာတပညာရှင်သာရိပုတ္တရာပညာဟာအမြဲတမ်းရွှင်နာရွှင်နေတဲ့ပညာလန်းနေတဲ့ပညာရွှင်နေလန်းနေအတက်တယ်ခုကလူတွေကတော့ဘာလန်းတယ်လဲတော့မသိဘူးနော် ဟိုလမ်းနဲ့ဒါလမ်းနဲ့လို့တော့ပြောကြတာပဲရှင်သာရိပုတ္တရာပညာကတော့လမ်းနေတာပဲလို့ဆိုတော့နော်ခြေနဲ့ဆရာကောင်းလောက်လမ်းနေတယ်အဲ့တော့ဟာသပညောလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဝေဒပညောနှစ်သက်ဆရာကောင်းတယ်တုတ်ထိပညောခြေနဲ့ဆရာကောင်းတယ်ပါမောဇပညောပါမောဇဘဟုလောဝမ်းမြောက်မှုတွေပြားတယ် ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အသိဉာဏ်သိတဲ့အခါမှာလန်းဆန်းတက်ကြွစွာတိလာဖြည့်ပြီဆိုရင်လည်းလန်းဆန်းတက်ကြွတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဖြည့်တယ်။တမာတိတရားထုတ်ပြီဆိုရင်လည်းလန်းဆန်းတက်ကြွတဲ့ပိဋိနဲ့လုပ်တယ်။ပြင့်တိပြင်းရောမပါဘူးစိတ်မပါတာမပါဘူးเนาะလန်းဆန်းတက်ကြွနေတယ် အသိပညာဖြစ်ရင်လည်းအဲ့လိုပဲလမ်းဆန်းတက်ကြွနေတယ်ပါမောဇဘုလောနိဗ္ဗာန်ကို အာရုံပြုတဲ့အခါမှာလေပါမောဇဘဟုလောပရမတ္ထနိဗ္ဗာန်သစ္စိကရောတိတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့အသိဉာဏ်ဟာလည်းလန်းဆန်းတက်ကြွနေတယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ပညာသည် ဟာတပညာလန်းဆန်းတက်ကြွနေတဲ့ပညာရှိတယ် နောက်တစ်ခုကတော့သဝနာပညောဘိခွေ သာရိပုတ္တောရှင်သာရိပုတ္တရာဟာလျင်မြန်တဲ့ပညာရှိတယ်လျင်မြန်တယ်တက်လက်တယ်ချက်ချတယ်ဆိုတဲ့ပညာရှိတယ်လျင်လျင်မြန်မြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနေ့နေ့ကိုယ်ကိုယ်ဖြစ်တာနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ပေါ့နော် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဇက်မဟာလိုက်နဲ့သိပြီးနေပြီနော်မြန်နေဆိုအဲ့ဒါပြောတာတုံ့ပြန်မှုအလွန်မြန်နေသိကြရှင်ဖြတ်ခနဲ့သိပြီးသားဖြစ်နေပြီလူတွေကတော့ပြောကြပါတယ်မင်းပါဇက်ဟာလိုက်တာနဲ့ငါဥမအတိုင်းသားမြင်တယ်ဆိုတာဒါဒီမြန်မျိုးပြောတာဖြစ်လိမ့်မယ်သူတို့နော်မင်းပါဇက်ဟာလိုက်တာနဲ့ဥမအတိုင်းသားငါမြင်ရတယ်ဆိုဘလို့မြင်နေတော့မသိဘူးသူကပြောခြင်းတယ်ဆိုတာသိတယ်ပေါ့လေနော် အဲ့လိုပညာမျိုးကိုဒါဇဝနပညာလို့ခေါ်တယ်။ခေါင်းကုပ်ပြီးမှသိရတဲ့ပညာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဘာပြောလိုက်ပြောလိုက်ဖြတ်ခနဲ့ဆိုသိသွားပြီ။ကုံစီအောင်သိသွားပြီ။အဲ့ဒီပညာမျိုးကိုဇဝနပညာဥပမာမဲ့ဝိပဿနာရှုလိုက်တယ်ဆိုရင် မမြဲတဲ့တရားဆိုလို့ရှိရင်မမြဲတဲ့တရားကုန်ခန်းပျက်စီးနေလို့မမြဲဘူး ကုန်ခန်းပျက်စီးမှုဆိုတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်ကြီးနဲ့ဆုံးနေလို့ဒုက္ခအတ္တဆိုတဲ့အနှစ်သာရကင်းမဲ့နေလို့အနတ္တဒီသဘောတရားကိုအာယုစိတ်လိုက်တာနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ဆိုအကုန်လုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးကိုသိသွားချက်ချင်းသိတယ်လို့ဆိုလို့နော်လင်းလင်းမြန်မြန်သိတယ်ချက်ချင်းသိတယ်ဆိုအနာပြညော အရှိန်အဟုန်ရှိတဲ့ပညာဘယ်နေရာဖြင့်ဟုတ်မဟုတ်ကလားအနိစ္စဆိုတာဟုတ်ရလားဒုက္ခဆိုတာဟုတ်ရလားအနတ္တဆိုတာဟုတ်ရလားလို့တုံနှေးမနေဘူးဖြတ်ခနဲ့အကုန်လုံးသိလိုက်တယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးကိုသိလိုက်တယ်ဟောစွမ်းနာပညောနောက်တစ်ခုကတော့တိခပညောတိခဆိုထက်တယ်ဆိုတာဓာများထက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू က ခုတ်တဲ့နေရာတိကျတဲ့ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးလို့ပညာဟာလည်းပဲခိတ်ပန်ကိလေသာစိတ်နတိတိသိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကိလေသာဖြတ်ခနဲ့ဖယ်လိုက်တယ်ကောကိလေသာတွေကိုဖြတ်ပလိုက်တယ်တိကျတဲ့နေအောင်ဖြတ်နိုင်တယ်တိခပညောအသွားထက်တဲ့ဓာလက်နဲ့လိုပဲတိနဲ့နေအောင် ဖယ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲတန်လန်တန်လန်ဖြစ်မနေဘူးမထည့်ရင်တန်လန်တန်လန်ဖြစ်နေသေးတာဟုတ်တော်တော်တိနေနေအောင်ကိုဖြတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါတိခပညာနေဝိရိကပညာဘိက္ခွေပါရိပုတ္တောနိဗ္ဗေဓိကဆိုတဲ့စကားလုံးကနိဝေဓိကဝေဒဆိုဖောက်ထွင်းတာဒီနေရာမှာဓာတ်အောင်ချိုက်တဲ့ ရူပဗေဒတို့ဘာတို့အဲ့ဒီဗေဒတွေကသိတယ်ဆိုပညာအဲ့ဒါကြတော့ဗာဒချိုင်နဲ့ရေးတာဗေဒဗေဒင်ကဟာမျိုးဗေဒဆိုအသိဉာဏ်ကိုပြောတာပမာစကားထွင်ထားတဲ့လူတွေ physics တို့ chemistry တို့ဆိုအင်္ဂလိပ်စကားတွေကိုပါဠိလိုလှလှပပထွင်ထားတာတော်တော်ချစ်ကျူးစရာကောင်းတယ်နော်ရူပဗေဒတဲ့ဓာတုဗေဒဘူမိဗေဒနဲ့အတော်ကောင်းတဲ့စကားလုံးလေးတွေ ဗမာပြည်ကအတော်တယ်ဆရာကြီးတွေတော်တော်တော်အဲဘာကုန်းနဲ့သွားရေးရင်တော့ကွဲပြားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်တယ်ဘာတစ်ချိုက်နဲ့ရေးတာဝေဒဆိုတဲ့စကားလုံးလို့ပေဒဖေးထင်းရေးတယ်လို့ဓာတွေးနဲ့ရေးရသုဘပေဒဓာတုပေဒဖမားတွေတော်တယ်လို့ပြောတယ်ကိုယ်စကားလုံးလေးတွေကိုနှမျောစရာလေးတွေနော် United Nation ကိုကုလသမဂ္ဂလို့ပြန်တယ် block ကောင်းကုလသမဂ္ဂလူမျိုးတို့ရဲ့ညီညွတ်မှုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် United Nation ကိုပြန်လိုက်တာ ကုလသမဂ္ဂလို့ပြန်လိုက်တာအဲ့ဒါဗမာပြည်ကပြန်ထားတဲ့စကားသူများတွေက United Nation လို့သာခေါ်တာကုလသမဂ္ဂလို့မသိဘူးနော်ကုလသမဂ္ဂလို့ပြောတာအိန္ဒိယပြန်တာမဟုတ်ဘူးဗမာပြည်ကပြန်တာ ပါဠိကိုလှလှပပအသုံးချသွားတယ်ပညာရှင်ကြီးတွေဗမာလူမျိုးတွေတော်တယ်လို့ပြောဘလောက်တော့ဘလောက်ခေါ်လို့ကောင်းတော့ physics တို့ chemistry တို့ botany တို့ biology တို့ဆိုရင်ခေါ်ရရှာရလေးရုခဗေဒတဲ့ခေါ်တာဘူမိဗေဒတဲ့ နော်သူနာမည်လေးတွေသုံးတာတော့လားအဲ့ဒါပညာရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေပဲဖြစ်တာနိဗ္ဗေရိကပညာဆိုဖောက်ထွင်းတဲ့ပညာထွင်းဖောက်ပြီးတော့သိတဲ့ပညာကိုနိဗ္ဗေရိကပညာလို့ဒီနိဗ္ဗာန်ကို မြင်ဖို့ဆိုတာရှေ့မှာအကာတွေရှိတယ်ကာစီးနေတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဖောက်နိုင်မှာ ဖောက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုသွားကြောက်တုံကြီးကားနေတော့ကြောက်တုံကိုထွေးမှဟိုဘက်ရောက်မယ်ဆိုတာလို့ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တွေနိဗ္ဗာန်မမြင်အောင်အမတန်ကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံကြောက်တုံကြီးကသို့မဟုတ်ကြောက်တုံကြီးရဲ့ကာစီးထားတယ်အဲကြောက်တုံကြီးကိုဖောက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ရောက်မှတွေ့ပဲဆိုရင်ဒါဖောက်အောင်နော်ဖောက်ရအောင်အဲ့ဒါလို့မဖောက်နိုင်ဟိုဘက်ရောက်နိုင် နိဝေဒိကပညာဆိုတာအဲ့ဒီအဟံတာတစ်ခုဖောက်လိုက်တာဖောက်ထွင်းပလိုက်တာလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာတွေကအဟံတာဖြစ်နေတော့ဆိုလောဘကရာဂကအဟံတာဖြစ်တယ်ဒေါသကအဟံတာဖြစ်တယ်မောဟကအဟံတာဖြစ်တယ်လောဘကလည်းအဆိုင်ခဲကြီးလိုဖြစ်နေတယ်ဒေါသလည်းအဆိုင်ခဲကြီးဖြစ်နေတယ်မောဟလည်းအဆိုင်ခဲကြီးဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုဖောက်နိုင်အောင် ဖောက်တယ်ဘာနဲ့ဖောက်ပညာနဲ့ပဲဖောက်လို့ရတခြားနည်းနဲ့ဖောက်လို့မရအဲ့ဒါဖောက်နိုင်တဲ့ပညာဆိုတာနော်ဥမာမဲ့ဖဲ့ရွက်ကလေးတစ်ခုကိုတော့ဆူးလေးနဲ့ထိုးလိုက်လဲပေါက်သွားတာပဲသူကလည်းသူတော့ပေါက်နိုင်တယ်သို့တော့ကြောက်တုံးကြီးကျဆူးနဲ့ထိုးလို့မရဘူးလေနမဆူးနဲ့တောင်မရတော့အဲ့ဒါလိုပဲလောဘဆိုတဲ့အဆိုင်ခဲဒေါသဆိုတဲ့အဆိုင်ခဲမောဟဆိုတဲ့အဆိုင်ခဲ နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်မှုရအတွက်အဲ့ဒီအဆိုင်ခဲကြီးတွေကိုဖောက်ထွင်းနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီပညာမျိုးကိုဖောက်ထွင်းတဲ့ပညာလို့ပြောတာနိဗ္ဗေဒိကပညာတန်တရားမှာဘယ်တော့မှမဖောက်ခဲ့နိုင်လို့တန်တရားလဲနေကြတာလေဖောက်နိုင်ပြီဆိုရင်လည်းမလဲတော့တော့မဖောက်နိုင်အောင်ဒုတဲ့ကြီးမာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနေမယ်ဘဝပေါင်းများစွာအဆုံးသတ်ပြီးလဲနေကြတယ်လို့ အဲ့ဒါကိုဖောက်ထွင်းနိုင်တဲ့ပညာကိုနိဗ္ဗေဒိကပညာလို့ခေါ်တယ်။နော်နိဗ္ဗေဒိကနိဗ္ဗေဒိကပါရချိုင်နှလုံးဓာတ်ချိုင်လုံးကြီးတင်တယ်နိဗ္ဗေဒိကဖောက်ထွင်းတဲ့ပညာဒါကြောင့်ဖောက်ထွင်းတဲ့ပညာဆိုဟိုအိမ်ဖောက်တာတွေပါလေအောင်းမေ့မနေနဲ့တော့ချာနော်အခက်ခဲကိုထွန်းဖောက်သိမြင်နိုင်တဲ့ပညာမျိုးဆိုလိုတယ်နော်အဲ့ပညာမျိုးဆိုတာတဲ့ သင်္ခါရတရားတွေအမှန်သိဖို့အတွက်အတားဆီးဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကကိလေသာဆိုတဲ့အဆိုင်ခဲတွေအတားဆီးဖြစ်နေအဲ့ကိလေသာအဆိုင်ခဲတွေကိုဖောက်ခွဲဖောက်ထွင်းဖြစ်စီပြီးတော့မှ တရားတို့တရားမြတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဉာဏ်အလင်းကိုရနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုဖောက်ထွင်းနိုင်လို့ကိလေသာကိုဖောက်ထွင်းနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်နေဝေရိကပညာလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအဲ့ဒီပညာရတဲ့နဲ့ မြတ်စွာဘုရားရှေ့ပိုင်းမှာစကားလုံးခုနှလုံးနဲ့သူတို့ချီးမွမ်းပြောကြခဲ့တာအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအဓိကထားပြီးတော့ချီးမွမ်းတာပဲဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒုတိယပါဆက်ပြောတော့အဲ့ဒီချီးမွမ်းစကားဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာသာရိပုတ္တရာဘိက္ခဝေအနုပဒတ် သာရိပုတ္တောဘိက္ခွေအတ္တပါတံအနုပရဓမ္မဝိပဿနာဝိပတ္တိယန္တုသာရိပုတ္တရာဟာအထမာသဆိုတာမာသဆိုတာလအတ္တဆိုတာတဝက်လတဝက်ဆိုတာနှစ်ပတ်7ရက်ကိုပြောတာနော်အတ္တမာသံ လက်ထက်ဝက်ဟွာနှစ်ပတ်အနုပဒဝိပဿနာဓမ္မဝိပဿနာအစဉ်တိုင်းတရားဓမ္မတို့ကိုရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့ဝိပဿနာကိုဝိပဿတိရှုမြင်သုံးသပ်တယ်အဲ့တော့တာရိပုတ္တရာဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာအနုပဒဝိပဿနာဆိုတာအသေးစိတ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီ ကြော်မသွားဘဲနဲ့တစ်ခုစီတစ်ခုစီကိုအလုံးကိုသိအောင်ပြပဒနာရှုတယ်တဲ့အဲ့ဒါဒုတိယချီးမွမ်းပြီးတဲ့အခါမှာတာရိပုတ္တရာဟာနှစ်ပတ်သင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့နှစ်ပတ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်နေ့သင်္ကန်းဝတ်တယ်လဲလို့ရက်စွဲနဲ့ပြောမှဆိုလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားကပြာသူလာတဲ့မှာ ဘုရကရဘက်ကိုပြန်ရောက်တယ်ဥရဝေလတော်ဘက်ကိုပြန်ရောက်တယ်ရောက်ပြီးတော့ရသေးတထောင်ကျွတ်တရားရအောင်ဟောပြီးတော့ရာဇဂျုံမြို့ရောက်တယ်ဖေဟာဖေဟာဖြစ်ပြီးကစားတာနော်ဖေဟာဖြစ်ပြီးပထမဆုံးရာဇဂျုံမြို့ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာပိဿဝဂီတွေကငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရှင်အတ္တစီမနေ့ပိုင်းဆွမ်းခံတယ် ရှင်သာရိပုတ္တရာကတရားကိုသိကျင်လို့ဆရာရှာနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီရှင်အတ္တစီဆုံးကကြွရတာသွားရလာတာနေတာထိုင်တာကိုကြည့်လိုက်တာ ਨੇ ဒီကိုတော့တော်တော်တည်ငြိမ်တဲ့ကိုတော့ပဲရှင်ထဲမှာတော့အသိဉာဏ်ရှိမှာပဲဆိုပြက်ချိပြက်မခံပဲလိုက်တယ်နောက်လုံလောက်လောက်အောင်ဆွံ့ရပြီးတဲ့အခါမှာ ရှေးတုန်းကတော့ကြောင်းတီအောင်မသေးဘူးမြို့ထဲမှာကုသိုလ်ရှင်တွေဆောက်ထားတဲ့ဇယလေးတွေပါတယ်ရှိတယ်အဲဇယဘော်တက်ပြီးတော့ရှင်အသက်ကြီးကသူရထားတဲ့ဆွမ်းလေးတွေဖုံးပေးတယ်ရေတွေကတော့လည်းဆင်းနေရှိတော့အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့တုန်းကဥပဋိတ္တပြပိုက်ဆိုပြပိုက်ကြီးပဲရှိသေးတယ်ဘာသာကြားအဝတ်နဲ့ ရှမ်းသတိနောက်ကနေတောင်းခံလိုက်သွားပြီအဲ့ပေါ်ဆွန့်တက်ဖုံပြီးတော့သူကတက်ပြီးတော့ဝကြီးဝငက်ပြူရင်အနာချင်းကတ်တယ်ရှမ်းသတိဆွန့်ဖုံပြီးပြီးတဲ့အခါကျတော့သူမေးတယ်ကိုရော့ဆရာဘသူလဲဘသူကိုရည်စူးပြီးတော့အခုလို့ဒီဘာသာတဲ့ဝင်ရောက်လာတယ်လေကိုရော့ဆရာဘာတွေဟောလဲပြောပြတာမှမဟုတ်သိချင်တာသူ မေးတဲ့အခါမှာရှမ်းသတိကဘာပြောတော့ဆိုငါခုမှ သာသနာပေါင်းဘုန်းကြီးဖြစ်တာမကြသေးဘူးရင်တော့သူရသေးပဲလေတော်စကြတရားဟောပြီးရင်တော့အမှားတော့ဟိုရင်တော့တော့ရှိပါပြီဣတိပတနာမှာတဝါဆိုတယ်ဆိုတော့ဝါနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ၄၅လလောက်တော့ရှိသွားပြီပေါ့နော်၄၅၆လရဟန္တာဖြစ်ပြီ၄၅၆လတော့ ဝါဆိုလာပြည်နေမှာဝါဆိုလာပြည်ရောနေငါရဲ့နေမှာသူရဟန္တာဖြစ်တာခုဖះပြာဆိုကျမရောက်တာအလင်းကလောက်လောက်ရှိပြီဒီရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့တွေးတဲ့အချိန်ကဘယ်အချိန်ဖြစ်နိုင်လို့ဆိုတဘိုရဲလာစံတရက်လောက်ဖြစ်နိုင်တဘိုရဲလာစံသို့မဟုတ်ပြာသူလားခွယ်လောက် အဲ့မှာရှင်အတ္တကြီးကသစ္စာလေးပါးတရားကိုအကျဉ်းလေးဟောလိုက်တာရှိရမဟိတုပဘဝတေတံဟိတုံတထာဂတောအာဟတေသင်္စယောနိတော်ဩအေဝံဝါဒီမဟာသမနောဆိုအဲ့ကထာလေးကဗမာပြည်မှာ400စု900စုလောက်ကလေးကဗမာပြည်ရောက်ပြန်ပြီးအခရာနဲ့ဘယ်မှာတွေ့တော့ဆိုရင်တရိခိတ္တရာမှာ ခင်ဗကုံးတို့မောဇာတို့မှာတူးတဲ့အခါမှာရွှေပေလွာအနေနဲ့တွေ့တယ်။ပြန်ပြီးအခရာနဲ့အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းမှာရေးတယ်ပြန်ပြီးအခရာ။တမိုင်းပညာရှင်တွေကဖောက်တဲ့ဖတ်ပြီးတော့ဘာသာပြန်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီဂါထာဖြစ်တယ်။ရှေဓမဟေတုပ္ပဝါဒိတဟေတုတထကတော်အဲ့ဒီကထာဗမာပြည်ရောက်နေတဲ့ကထာ အဲ့ဒါကိုပြောလိုက်တာနဲ့ပဲသူကညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသဘောပေါက်သွားချက်ချင်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးရင်ထဲမှာပွင့်သွားအဲသောတော်ပန်ဖြစ်သွားတာအဲတခါတည်းမြတ်စွာဘုရားစီရှင်ရှင်မောကလန်ကိုခေါ်ရှင်မောကလန်ကိုလည်းသူကတို့ချုပ်ပြောပြပြီးတော့သူတို့နှစ်ပါးသလုံးဟာသောတော်ပန်ဖြစ်သွားပြီဘုရားစီရောက်သွားကြတယ်ဘယ်နေ့ရောက်တာတော့ဆိုရင်အဲတဘူရဲလာဇန်တရနေ့ရောက်တာတဘူရဲလာဇန်တရနေ့မှာဘုရားစီရောက်တယ်ရောက်တာနဲ့ မြတ်စွာဘုရားတရားဟောပြီးတော့သူတို့သာသနာ့ဘုံဝင်လိုက်ကြတယ်ပရောပိုက်အဝတ်ကိုချွတ်လိုက်ကြတယ်ဘုရားဘာသာဘုရားယဟန်အဝတ်ကိုဝတ်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တတ္တဗံဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဝိပဿနာတရားအထုတ်တော့ရှင်မောကလန်ကလာသန်း9ရက်နေ့မှာသူကယာနာဖြစ်သွားတပတ်နဲ့သူကယာနာဖြစ်သွားဒီကြားထဲမှာသူငိုက်နေလို့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောရသေးတယ် တရားထုတ်ရင်ငိုက်တာအဲ့တော့တပတ်နဲ့ရှင်မောကလန်ရဟန္တာဖြစ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့သူကဘလောက်ကြာလာပြီနေ့ထီအောင်15ရက်ကြာသွားတယ်တော့ဘာလို့ဆို အသေးစိတ်ကြည့်ရှုအသေးစိတ်လေးလာသုံးသပ်နေတော့ဆိုရဟန္တာဖြစ်ဘူးတောတပံဘဝနဲ့အသေးစိတ်ဒီဝိပဿနာကိုရှုနေအဲ့ဒီလာပြီနေ့မှာပဲ သူကရခတလေးလိုင်လို့ခေါ်တယ်ဝတုလိုင်ပေါ့ပမာလို့ဆိုရင်ဝတ်တွေတူးထားတဲ့လိုင်မှာမြတ်စွာဘုရားတောထဲမှာသတင်းသုံးရင်ကနေပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တူတော်တဲ့ဒီကနခဆိုပြပတ်သူတူကိုမြတ်စွာဘုရားဝေဒနာပရိက္ခဝေဒနာကိုရှုမှတ်သိသိတဲ့ခြင်းစဉ်တစ်ခုကိုဟောပြောနေတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဘုရားကိုရက်ခတ်ရင်နောက်ကနေနားထောင်တယ် အဲ့တော့သူ15ရက်တရားကျင့်ပြီးတော့ဝေဒနာပရိက္ခသူများဟောတာကိုနားဆိုင်ထောင်ရင်ကအဲ့ကြရမယဟနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့15ရက်ကြာတယ်ဒါကိုပြောတာပါရိပုတ္တောဘိက္ခူဤအတ္တမတံအနုပရဓမ္မဝိပဿနာဝိပတ္တိယန္တုသာရိပုတ္တရာသည်15ရက်ကြာမြအနုပရဓမ္မဝိပဿနာအကျင့်ကိုချင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်ခဲ့တယ်လို့ ရသော်ပြာကဒုတိယလေးနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဝိပဿနာတရားကိုအခုလိုလေးကျင့်ပြောတာကဲအဲ့တော့လက်ဖြင့်ကကျမနောက်ရက်တည်းကြတော့မှဒီအနုပရဓမ္မဝိပဿနာဆိုတာဘယ်လိုဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကျဲချဲ့ပြီးတော့ကိုမျိုးလောက်ဟောတာရှိတယ်နော်တော့ဘာကိုမျိုးနဲ့ဟောထားတာအဲ့တော့တည့်ရထဲကလည်းမကုန်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတော့ကတော့ခဏလေးနေမှာပေါ့ အဲ့ကြတော့မှပြည့်ပြီးတော့ဆက်ဟောရအောင်တရားချက်ခင် သူရရှင်ပြိဿပေါင်းတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏နုဝရဓမ္မဝိပဿနာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းလင်းဟောကြားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရားကျင့်ဝင်ခြင်းဤကိုဒီတုတ်တမှာအသေးစိတ်ဟောထားတာဖြစ်လို့နိုင်ယူမှတ်သားပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ပွားဖို့ ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှေ့ဆက်ချဖို့လိုက်ပြီးတော့အာယုံပြုလိုက်ကြပါနော်အရှင်ဖေယား ရာတို့ဤတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရှာရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရှာရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျေဓမ္မသဘင်စင်ကျင်းပပြုလုပ်ကြ၍အမဒဒါနဓမ္မဒါန တရားအလှတော်ကို ပေးလှကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရိုသေလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုံထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုဓာတဘဝုထုစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထောက်ပြုလုပ်ကြရသော ဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဤအကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကိုအမိအဖအဖိုးအဖွာဆရာသမားမှစ၍ကဘာသူကဘာသာလူနဲ့မြမတတ္တဝါများတို့အားအမြအမြဝေငှပါကုန်၏ ကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည် ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာမေန်